नमस्कार साथीहरू सिडी आईआईटी बम्बईको तर्फबाट म तपाईलाई यो ट्युटोरियलमा स्वागत गर्दछु यो ट्युटोरियलले तपाईलाई एउटा प्रक्रियागत तरिकाबाट क्याम स्टुडियोमा पारंगत हुन सघाउँछ आख्यान र एनिमेसन सँगै भयो भने सिक्ने कार्य अझ प्रभावकारी हुन्छ अडियो भिडियोले विशेषताहरुलाई अधिकतम रूपमा प्रष्टसँग प्रदर्शन गर्छ क्याम स्टुडियो एउटा स्क्रिन रेकर्डिङ सफ्टवेयर हो जसले तपाईको स्क्रिनमा सबै गतिविधि रेकर्ड गर्नेछ तपाईलाई पछि बजाउन पनि दिन्छ जस्तो जसको मतलब तपाईले स्टुडियो प्रयोग गरी नयाँ सफ्टवेयरको विशेषता देखाउन स्कूल र कलेजहरुको लागि अडियो भिडियो ट्युटोरियलहरु बनाउन युजर ट्रेनिङमा प्रयोग गरिएका भिडियो मुभीहरु बनाउन कसरी एउटा कार्य गर्ने देखाउन एभीआई फाइललाई फ्ल्यास फाइलमा बदल्न कम ज्ञान भएका सफ्टवेयरहरुको प्रयोग कम हुन्छ cam studio Microsoft Windows 95 98 ME NT 4.0 2000 वा एक्सपी संस्करणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाईलाई प्रोग्राम इन्स्टल गर्न एउटा 400 मेगाहर्ज प्रोसेसर 64 एमबी र्याम र 4 एमबी हार्ड डिस्क स्पेस चाहिन्छ क्याम स्टुडियो एउटा ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो र यसलाई निशुल्क इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ www.chemstudio.org साइटमा जानुहोस् यसले क्यामस्टुडियो वेबसाइट खोल्नेछ तल स्क्रोल गरी डाउनलोड गर्न लिंकमा क्लिक गरौ तपाई निर्देशनहरु अनुसरण गर्नुहोस् आफ्नो पीसीमा पाउनु हुनेछ एकचोटि क्यामस्टुडियो इन्स्टल भएपछि यसलाई रन गर्न डबल क्लिक गरौ यसले क्यामस्टुडियो डायलग बक्स खोल्नेछ तपाईले विन्डोको माथि मेन मेनुको दायाँ देख्नुहुनेछ फाइल मुनि तपाईसँग रेकर्ड स्टप पज र एक्जिट विकल्पहरू रहेका छन् तपाई सम्बन्धित बटन डायलग बक्समा पनि पाउनुहुनेछ रातो बटन रेकर्ड गर्न ग्रे बटन पज गर्न र निलो बटन रेकर्डिङ रोक्न रेकर्डिङ गर्नु पूर्व क्याप्चर एरिया डिफाइन गरी क्याप्चर क्षेत्र सेट गर्न सिफारिस गरिन्छ रिजन मुनि 3 क्याप्चर अप्सनहरू छन् यदि तपाईले रिजन छानी रेकर्डमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले स्क्रिनमा एउटा आयताकार क्षेत्र कोर्न सक्नुहुन्छ जो क्याप्चर गर्दामै हुन्छ यदि तपाईले फिक्स्ड रिजन छान्नुभयो भने तपाई क्याप्चर क्षेत्र पिक्सलमा जनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईले फुल स्क्रिन छानेमा पुरै स्क्रिन क्याप्चर हुनेछ इनेबल अटो प्यान क्याम स्टुडियोको एउटा भिन्न विशेषता हो यदि यो अप्सन छानियो भने रेकर्ड गर्दा क्याप्चर क्षेत्र कर्सर जता गयो त्यतै जान्छ यसमा धेरै कार्य भएको क्षेत्रमा स्क्रिन क्याप्चर गर्ने असर हुन्छ यहाँ तपाई प्यानिङको गति पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ अप्सन्समा तपाईसँग भिडियो अप्सन छ जहाँ तपाई भिडियो फाइल साइज बनाउन एउटा कम्प्रेसर छान्न सक्नुहुन्छ डिफल्टमा कम्प्रेसर माइक्रोसफ्ट भिडियो 1 हो तर तपाई यहाँको ड्रप डाउनबाट कुनै पनि कम्प्रेसर वा कोडेकहरू छान्न सक्नुहुन्छ वैकल्पिक रूपमा तपाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार इन्टरनेटबाट कोडेक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो अप्सनले तपाईलाई तपाईको भिडियो फाइलहरूको फाइल साइज क्वालिटी र फ्रेम रेट आदि सेट गरी भिडियोको रेकर्डिङ गुणस्तरीय बनाउन दिन्छ की फ्रेम्स capture फ्रेम्स र प्लेब्याक को मानहरु सेट गर्न अटो एडजस्ट बटन अनचेक गरौँ अब तपाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार मानहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न मैले माइक्रोसफ्ट भिडियो 1 फ्रेम 5 सहित कम्प्रेसरको रूपमा प्रयोग गरेकी छु साथै क्याप्चर फ्रेम्स 200 र प्लेब्याक रेट 5 मा सेट छ मैले क्वालिटी 50 मा घटाएकी छु ट्रायल एन्ड एरर र विभिन्न परमुटेशन र कम्बिनेसनहरूबाट मैले व्यक्तिगत रूपमा आउटपुट क्वालिटी र फाइल साइजको लागि यी मानहरू मिल्दो पाएकी छु कर्सर अप्सन सेट गर्नाले कार्य भइरहेको क्षेत्रमा ध्यानकर्षण गराई तपाईले रेकर्ड गरिरहेको कार्यमा केन्द्रित हुन सघाउँछ अप्सन्स भित्र कर्सर अप्सन्समा क्लिक गरौं जहाँ तपाईलाई कर्सर देखाउने वा नदेखाउने विकल्प हुन्छ डिफल्टमा सो कर्सर चेक गरिएको हुन्छ यहाँ कर्सरका तीन विकल्पहरू छन् एक्चुअल कर्सर कस्टम कर्सर तपाई यहाँ ड्रप डाउन बक्सबाट छान्न सक्नुहुन्छ वा तपाई तपाईको कर्सर फोल्डरबाट कर्सर लोड गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तपाई यो बक्स चेक गरेर कर्सर वरिपरिको क्षेत्र रंगीन बनाउन सक्नुहुन्छ तपाई साइज सेप र हाइलाइटको रंग सेट गर्न सक्नुहुन्छ ओकेमा क्लिक गरौ तपाई कर्सरमा केही बदलाव देख्नु हुने छैन तर रेकर्डेड भिडियोमा कस्टम र रंगीन कर्सर देखिने छ म यो तपाईलाई देखाउँदै छु डिफल्टमा क्याम स्टुडियोले अडियो रेकर्ड गर्दैन तपाई यो अप्सन चेक गरी एउटा अडियो भिडियो ट्युटोरियल बनाउने महत्वपूर्ण सुविधा माइक्रोफोन प्रयोग गरी रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो विकल्प प्रयोग गर्न तपाईलाई एउटा साउन्ड कार्ड सहितको माइक्रोफोन चाहिन्छ तपाई यो अप्सन चेक गरेर कम्प्युटरमा जोडिएको स्पिकरहरूबाट पनि अडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अन्य अप्सनहरू जस्तै प्रोग्राम अप्सन छ जसमा यी सब अप्सन पनि छन् यी विकल्पहरू प्रयोग गरी रेकर्डिङ सुरु गर्दा र बन्द गर्दाको क्याम स्टुडियो व्यवहारहरू अनुकूलित बनाउनुहोस् स्टार्ट रेकर्डिङको मिनिमाइज प्रोग्राम अप्सन चेक गरौ यसले स्क्रिनको दायाँ कुनामा रहेको क्याम स्टुडियोलाई स्क्रिन ट्रेमा मिनिमाइज गर्नेछ अहिले तपाई एकै स्ट्रिम ट्रेमा दुई क्यामस्टुडियो आइकनहरु देख्नुहुनेछ यो किनभने म यो ट्युटोरियल स्टुडियो प्रयोग गरी रेकर्ड गर्दै छु रेकर्ड टु फ्ल्यास अप्सन्समा यी सब अप्सन्स छन् कीबोर्ड सर्टकटमा तपाईले रेकर्ड पज स्टप र रेस्टको लागि हटकेज सेट गर्न सक्नुहुन्छ यी मध्ये कुनै पनि छान्न सक्नुहुन्छ म विश्वास गर्छु कि मैले तपाईलाई स्टुडियो सुरु गर्न पर्याप्त जानकारी दिए यो ट्युटोरियललाई तपाईको आफ्नो अडियो भिडियो ट्युटोरियलहरू र अनलाइन भिजुअल लर्निंग मोड्युल बनाउन प्रयोग गर्नुहोस् केमिस्ट्री आधारभूत ज्ञान पाएपछि अर्को संस्करणमा यसको एडभान्स्ड फिचर्स हेर्न चाहनुहुन्छ होला त्यसबेलासम्मको लागि कारखाना नेपालबाट म मन्दिरा ओजेल हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद